Was verdient eine Näherin in Bangladesch pro genähten T-Shirt? Naja, also meins hat es 50 Euro gekostet, ich glaube 30 Euro. Keine Ahnung, wirklich. Nee. 4 Euro. 3 Euro. Na, vielleicht Euro. 50 Cent? Keine Ahnung. Vielleicht 50 Cent? 30 oder 40 Cent? 25 Cent? 12 Cent. 10 Cent. Tatsächlich sind es weniger als 3 Cent pro T-Shirt. Du kaufst mehr als du denkst. Denk dabei auch an die Näheren.